gdy gram Weź magiczną chwilę trwaj Chłopcy w maskach gęsta mgła No żywotni karnawał Moje mordy, no i ja Ubierasz tę maskę na twarz Udajesz, że niby się śmiejesz Tancerka na tarcie się kręci, gdy dźwięk pozytywki ma kojące brzmienie Dziś tylko dzieci są szczere Nie ufaj swym ludziom, bo zwyczajnie kłamią I pomyśl dwa razy, gdy patrząc jej w oczy lata się dranią By wmówić mamusiu, że przykładny tatuś, a potem budząc się rano Nie wiesz kim jesteś i nie wiesz gdzie zacząć Zakładasz maskę człowieka, chociaż człowiekiem już raczej cię łączy niewiele Podstarzała dusza zmęczona wędrówką, wciąż uwięziona w tym skurwiałym ciele Przeszedłem przez piekło od limbo po czeluś i uwierz, że nikt tam nie tańczy Po drodze wskazówka stanęła na tarczy, bo ból się nie kończy dla żadnego zdrajcy Ból się nie kończy dla żadnego kłamcy Mam jedną miłość dla jednego brata, więc zamknij mordę już starczy I tak głowy wariata Będę tak latał dopóki nie padnę I dobrze pamiętam, że od mało lata Każdy z was czuje, chciał widzieć mnie na Cierpienia młodego Wertera tak bardzo bawiło was wszystkich Gdy traciłem krew, lecz dzisiaj niestety to weniec przy sterach I płynę do ciebie, by uciąć czas Dobrze, że mam swoich braci, bo bałbym się zostać sam Tu gdzie leje się szampan, wśród tych wszystkich pięknych dam Weź magiczną chwilę, trwaj, bo ty maska